Buon pomeriggio, sono Michele Leone, come vedete è già presente il nostro ospite di questo pomeriggio, Marco Marculotti, ideatore e fondatore di Axis Mundi. Ciao do... Michele, grazie per l'invito e grazie a tutti gli spettatori che vorranno seguire stasera. Ma figurati, grazie a te. Prima di iniziare vi ricordo Lexicon Simbolorum è un progetto di divulgazione e formazione su società segrete, tradizioni e simboli Seguite il nostro canale, se volete approfondire trovate in descrizione il link per poter sostenere il progetto. Subito dopo la sigla arriva Marco. Eccoci qui, di nuovo grazie Marco per essere nostro ospite due parole su Marco. Marco è il fondatore di Axis Mundi, del quale gli chiederemo tra un attimo, ed è una persona che io invidio. Invidio perché? Perché è bravo, è preparato, ha un sito che ha così tanti follower che io pagherei per averne la metà e soprattutto, e questo è il suo vero punto di forza, ha probabilmente vent'anni meno di me e questa è una grande competenza. <laughs> Ci ho detto Marco, prima di arrivare all'argomento di oggi, che cos'è Axis Mundi per quei pochi che non lo conoscono? Allora, ti ringrazio della presentazione innanzitutto, oltre che dell'invito. Axis Mundi è un progetto editoriale che nasce come blog digitale che nel dicembre del 2015, quindi siamo nel settimo anno di eh, di lavori, diciamo. Inizialmente l'ho fondato da solo, ma ormai in questi sette anni ho pubblicato ormai un'ottantina di collaboratori praticamente. A livello di, di tematiche siamo su come, come ben saprà il tuo pubblico che mi segue, sulla storia delle religioni, su folklore, esoterismo, antropologia del sacro e letteratura del fantastico. Ehm, Axis Mundi poi è diventato anche cartaceo da, da un anno, dalla scorsa estate, ehm, che abbiamo stampato appunto il primo albo cartaceo da collezione. Se siete interessati sul sito axismundi.blog, subito all'inizio della pagina della home page trovate le indicazioni per acquistarlo se volete. Ehm, altre due parole su questi, sull'albo cartaceo, il prossimo, visto che è annuale, mm, facciamo un albo annuale di 108 pagine a colori, patinato formato A4. Eh, il primo albo appunto che è uscito la scorsa estate è sul, sulla corrente letteraria e cinematografica cosiddetta folk horror e invece il prossimo albo che è quello del 2022 che uscirà a ottobre sarà interamente dedicato alle, alle feste di fine anno, che è un argomento eh, connesso all'argomento che andiamo a toccare oggi, cioè quello delle feste eh, de, di fine inverno e inizio primavera, cioè quelle di febbraio, vedremo sia nella tradizione celtica che nella tradizione romana. Eh, un'altra, un, altre due parole su, su Axis Mundi per dire che eh, sto preparando il primo paperback che uscirà prossimamente, nelle, nei prossimi mesi, per la casa editrice, per Axis Edizioni. Eh, non ho ancora annunciato l'argomento, però è questione di poche settimane, poi lo annuncerò su tutti i canali, quindi se siete interessati, ecco, tenete d'occhio la mia pagina personale, i canali di Axis Mundi. A questo punto noi frusteremo Marco perché la domanda sui progetti del 2022 gliela volevo fare in chiusura di trasmissione, ma lui come al solito va allo stato brado, a differenza mia che vado allo stato bradipo. Dopodiché, <laughs> per segnalarvi la serietà di Marco e di Axis Mundi, non mi ha chiesto una volta di scrivere un articolo. Questo vuol dire che è una rivista <laughs> serissima. Sto scherzando, ovviamente. Io ve la consiglio perché sono un lettore, un fan di Marco e di Axis Mundi. Ciò detto, veniamo all'argomento di oggi. Neanche a farlo apposta, oggi è Candelora, la festa della luce. Noi auguriamo tanta luce ai tuoi progetti e ai nostri eh, amici in ascolto. Ma in questi giorni sui vari social io ho visto tante foto con falò, candele, fiori, dolci e la scritta Imbolc. Per gli amici che non sanno cosa sia Imbolc, ce lo puoi raccontare per favore? Certo, molto volentieri. Allora, Involk è una delle due grandi feste che, di cui oggi andremo a parlare in maniera un po' vasta. E, è appunto la festa della purificazione in ambito celtico. La prima cosa da dire è che è equidistante dal, dal cosiddetto mm, sostizio invernale e poi dal, dall'equinozio primaverile. Li distanzia, eh, Imbolc appunto essendo inizio febbraio, li distanzia una quarantina di giorni dal sostizio invernale e dall'equinozio primaverile. Eh, lo so che questa è una parola che non, non, ce la facciamo più a sentire, che è la quarantena appunto, mh, mm, visto la situazione in cui ci troviamo, eh, tuttavia, appunto, bisogna sottolineare come il carattere sacrale del concetto di quarantena deriva appunto da questo periodo di tempo di 40 giorni che nel calendario sacro dei Celti distanziava Imbolc da appunto la solstizia invernale e l'equinozio primaverile. Eh, perché è considerato questo periodo di 40 giorni un, eh, un periodo di purificazione? perché eh, va tutto visto nel contesto della cosiddetta crisi invernale o crisi solstiziale. Eh, quindi eh, i rituali di questo tipo, eh, ricordiamo che febbraio, il nome del mese deriva eh, dal, dal, latino febbra, cioè purificazione, e eh, la dea febbra era Persefone, la dea degli inferi, e il dio Februs era invece Plutone, cioè anche lui il dio degli inferi. Quindi vedremo anche come in queste due feste, sia la Involk dei Celti, ma soprattutto i Lupercali romani, è molto evidente l'aspetto eh, funerario della festa e eh, l'importanza che hanno gli spiriti dei morti anche eh, nel processo di rigenerazione della primavera. Eh, appunto perché i, sia Involk che i Lupercali romani ehm, definiscono la fine della stagione invernale, della cosiddetta crisi invernale. Eh, come vedremo eh, è una festa che ha a che vedere etimologicamente con i concetti di rigonfiamento, di sacca, eh, a, a, veicolare un'idea appunto di fecondità, di fertilità, eh, perché appunto noi sappiamo che eh, nelle culture appunto fondate sull'allevamento eh, il eh, febbraio è il mese in cui eh, gli agnellini da latte, appunto, mm, le cui mammelle si riempono di latte, quindi a sottolineare questo, questo rigonfiamento, questa sacca, appunto, che sarebbe la traduzione letterale di Imbolc. Eh, poi avremo modo anche di vedere che eh, questo contatto con le feste funerarie si riconnette anche eh, con la pratica dell'incubazio, cioè che è una pratica iniziatica eh, che appunto alcune confraternite eh, sacre maschili come appunto i Lupercali romani eh, in questo periodo dell'anno compivano dei rituali iniziatici appunto fondati sull'incubazio eh, poi vedremo anche il perché il 2 febbraio è collegato all'incubazione l'incubazione sia della primavera ma anche l'incubazione appunto dell'orso e quindi anche dell'iniziato che in questa condizione di incubazio appunto è come se imitasse l'orso no? Eh, diciamo subito che mm, quest, questo culto dell'orso, che vede un po' l'orso come un iniziatore sciamanico, è molto antico. Eh, diversi autori, tra cui eh, i nostrani mh, mm, eh, Benozzo e Alinei, eh, lo riconducono addirittura al periodo paleolitico. E questo culto dell'orso come iniziatore sciamanico e come modello esemplare di iniziato lo ritroviamo in tutta l'area subaltica, sia dell'Asia che dell'Europa, come eh, i, i finnici in Finlandia, i sami, e poi lo ritroviamo anche nella zona subartica del, dell'America, cioè delle popolazioni native americane, che poi magari diciamo due parole anche su questo, hanno o avevano una ritualità connessa alla fine del, dell'anno, quindi al sostizio invernale, alla crisi invernale e poi appunto alla fine dell'inverno, all'inizio della primavera, estremamente simile alle feste europee, tra cui appunto si inquadra quella dei, dei Lupercali. Ok, prima di andare a Roma però, io mi fermerei ancora nella zona del nord Europa, se tu sei d'accordo, anche perché questo è un periodo di grandi feste, come giustamente dicevi tu, è il momento che preannuncia quasi la primavera, tant'è che no, l'orso esce e a seconda del cielo decide se stare eh 40 esatto. giorni o meno. Esatto. Tra le altre cose le coincidenze, eh, ovviamente è virgolettato in corsivo con la Quaresima, con il eh, Carnevale, mi vengono in mente le feste, le antesterie eh, dell'antica Grecia che erano tra le altre cose legate in qualche modo al culto dei morti perché una festa di Dioniso compare Hermes, Ctonio e mm-hmm. Pompo. Quindi in queste feste c'è un legame anche con il mondo dei morti. Assolutamente sì, però questa domanda io la terrei più sull'ambito romano, l'ambito dei Lupercali più che quello allora Lupercalica e parliamo a questo punto di eh, Santa della festa eh. di Brigid. Bravo, si Quindi... parte da, da, Santa Brigida appunto per il discorso di Imbol. E, e, poi adesso spiegheremo anche in quale modo con la cristianizzazione appunto la Vergine Maria ha, ha preso dei, dei, dei, caratteri che appunto erano propri di Brigida eh, in quanto divinità appunto della luce e della purificazione anche. Allora, la dea Brigida venne, venne festeggiata in ambito irlandese eh, appunto il primo febbraio, questa è la festa di Brigida. Eh, ehm, in realtà Imbolc non è solo il primo febbraio, Imbolc contiene eh, diverse celebrazioni che avvengono all'inizio del mese, quindi il primo febbraio, il 2 febbraio, il 3 febbraio, va avanti fino eh, grosso modo al 5 febbraio, che è la festa cristianizzata di Sant'Agata. Sant- eh, vedremo subito, anzi vediamolo subito, Sant'Agata è mh, mm, eh, la santa de- protettrice de- delle partorienti praticamente e questo ovviamente è un lato che prende da Brigida, eh, da Brigida e dall'altra dea celtica a lei equivalente in questo senso che è la Dana, eh, la, la, famosa madre dei Tatua de Danan, la ma- madre e matrice anche di Tuata de Danan. Ehm, Brigida eh, aveva tra i vari epiteti eh, degli epiteti appunto che eh, sottolineavano il suo lato luminoso, come per esempio Belisama, come veniva chiamata nell'area anche dell'Italia settentrionale, che vuol dire la, la molto luminosa. Eh, tra l'altro c'è da dire che il Duomo di Milano eh, io, io son, vivo a Milano, quindi so, sono connesso da Milano, posso parlare dell'uomo di Milano in questo senso. Eh, eh, si caratterizza come l'unica l'unica cattedrale in Europa in cui il punto più alto vi è non Gesù Cristo ma la Vergine Maria, questa statua appunto della Madonnina d'Oro. Perché? Perché anticamente il Duomo di Milano è stato fondato, costruito al di sopra di un tempio, di un altare a Belisama. Questo è il motivo. Bilisama era la paredra del dio della luce celtico, cioè Beleno, eh, in aria irlandese, poi anche eh, francese, chiamato Lug, dalla etimologia leu, ehm, che noi possiamo ricondurre anche al greco Leucos, eh, al latino lux e via dicendo. Comunque eh, è una radice indoeuropea diffusa in tutti gli idiomi, sia latino che, che gaelico e via dicendo. Ehm, cosa, cosa possiamo dire di, di, Brigida in questa sua funzione? Eh, innanzitutto eh, sia Brigida che Dana eh, han, hanno questa caratteristica di essere divinità protettrici delle partorienti e quindi eh, vengono visti come una porta in, qual- in, un certo senso. Infatti Diana etimologicamente è connessa a Yanua, che vuol dire ovviamente porta, ed è sia la porta nel senso de- del parto, eh, de- de- dell'anima che viene eh, in vita nel mondo sublunare eh, ma è anche quella porta dell'anno appunto che fa passare dal, dall'inverno alla primavera. Eh, noi ritroviamo poi questa, questa, etimologia appunto nella Diana eh, dei Romani, dei Latini, eh, che pure veniva detta Diana Lucina. Eh, e anche qua appunto vediamo la caratteristica di idea luminosa e di idea del parto. Vediamo che eh, l'elemento luminoso, lucente, è connesso sia al parto in sé, sia appunto al passaggio dall'inverno alla primavera, quindi eh, la fine della cosiddetta crisi solstiziale. Eh, abbiamo già detto che Sant'Agata è una delle sante cristianizzate eh, che viene festeggiata appunto il 5 febbraio in sostituzione dell'antica Dea Brigida. E ancora possiamo sottolineare come un'altra divinità che, anzi un altro santo che è stato appunto cristianizzato rispetto alla tradizione celtica antica è San Biagio. Perché è importante San Biagio? Viene festeggiato il 3 febbraio e ehm, come hanno dimostrato vari studiosi della paganità celtica e nordica, il calendario mh, mhmm, dei santi cristiano viene eh, derivato, viene influenzato da, eh, anche etimologicamente dalle feste del, del, della paganità antica. Eh, Biagio viene connesso etimologicamente eh, al, all'antico norreno Biazen, che vuol dire vento, questa è un'altra caratteristica eh, centrale di Imbolc, perché appunto questo Imbolc, questo rigonfiamento, questo, ehm, questo sacco, no? eh, che sta appunto a significare la pienezza primaverile che sotto le nevi invernali è pronta a emergere appunto con l'arrivo della primavera, eh, questa pienezza è portata appunto dal vento, dal vento primaverile, eh, che è lo zefiro greco fondamentalmente, eh, e che eh, invece in, nell'antica Roma veniva chiamato, ehm, veniva chiamato, aspetta che me lo sono segnato, Favonius, veniva chiamato Favonius ed era anche etimologicamente questo vento connesso a fauno, che vedremo poi quando parleremo dei Lupercali come si riconnette anche alla festa di Imbolc. Perché? Perché San Biagio è connesso anche al lupo etimologicamente, dal, dal gaelico eh, e il lupo è centrale nelle, nelle, nelle celebrazioni dei lupercali, appunto, come vedremo, è appunto connesso al, al, all'agnello. Infatti vi è questa coppia dicotomica, che poi vedremo meglio, che è formato dal lupo Irpus e dal, dal, dal, caprone in realtà Ircus, cioè cambia solo una, una lettera, la P e la C. Sono strettamente connessi in questa dicotomia eh, il lupo mh, mm, simbolicamente sta a significare appunto la stagione invernale che si sta per concludere, quindi la, la sterilità, eh, l'inverno e anche in qualche modo la dimensione infera dei morti ed è connesso appunto anche, come andremo a vedere, a quei rituali di incubazio che si fanno in questo periodo dell'anno. Eh, invece al contrario il, l'ovino è epifania strettamente primaverile perché la primavera inizia appunto eh, con, nel segno dell'ariete eh, ed è appunto è, eh, è un simbolo eh, paradigmatico appunto di fertilità e di fecondità appunto abbiamo già visto che febbraio è il mese in cui eh, tra febbraio e marzo tra cui le mammelle del, degli agnelli da latte si riempono e quindi questo rigonfiamento questo soffio portato dal vento primaverile eh, viene veicolato appunto nel, nel rituale e, nel, e anche poi ne, nella concezione mitica da questa accoppiata tra appunto il lupo e, e l'ovino in qualche modo. Ti ringrazio Marco. Io nel frattempo chiedo scusa ai nostri amici, ma eh, c'era stato un errore e solo in questo momento siamo entrati nella diretta di Lexicon Symbolorum su YouTube, mentre eravamo sul mio canale eh, su YouTube. Quindi ho fatto un po' di pasticci, la senilità, perdonatemi. Ma quindi Ma... è andato in onda o no finora? <laughs> Cosa? È andato in onda finora o no? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, ah, sì. Okay. È, solo un errore, è solo un errore sul canale. Meno Ma... Mm, prima di arrivare a Roma, io vorrei chiederti qualcosa sia su quello che ha detto Jacopo da Davaragine sull'argomento, sia il collegamento poi con Proserpina eh, è tutto il mito greco, perché mm-hmm. mi mhm. sembra che ci siano degli elementi eh, di collegamento importanti e se non ricordo male tu nel 2018 nel tuo articolo avevi già eh, parlato di questo. Tra le altre cose trovate in descrizione il, eh, il link all'articolo di Marco che parla di questo e ovviamente dal link poi risalite a Axis Mundi. Beh, guarda, si potrebbe anche dire qualcosa, mhmm, visto che avevi nominato l'argomento, poi mi era passato di mente il fatto dell'incubazione dell'orso, che questa è una delle, delle, tematiche principali del, dell'Imbolc celtica, eh, che è un altro argomento che in realtà dovevo trattare in relazione a Bridget, quindi è meglio che, che lo riprendiamo subito ehm, perché dei, delle divini, una delle divinità eh, celtiche a cui era collegata Brigitte era la dea Artio, che è una dea ursina che eh, era mh, mm, connessa alle iniziazioni femminili eh, della pubertà praticamente, il passaggio appunto alla pubertà e quindi eh, alla, mm, alla, fase generativa, diciamo, che appunto connessa alle divinità del parto, eccetera. Ora, questo è importante anche in ottica mediterranea perché eh, vi erano anche nell'antica Grecia e, e poi a Roma dei rituali eh, ad Artemide, che appunto è la dea che abbiamo connesso alla Brigid Dana eh, gaelica, cioè la Diana, Diana Artemide, eh, che anche lei viene vista in questo, in, in questo, rituale di iniziazione della pubertà femminile come dea orsa. Eh, ora, questo è importante perché a Imbolc c'è mh, tutto un sistema di credenze secondo, eh, secondo cui eh, il 2 febbraio l'orso esce dalla sua tana dove ha passato il letargo invernale e guarda il cielo. E guardando il cielo riesce a capire se l'inverno è finito eh, oppure se bisogna aspettare altri 40 giorni. Questa è, un, è, una credenza folclorica che si, si, ritrova in tutto il mondo, praticamente in tutto l'ambito, diciamo così, indoeuropeo, ma anche meglio eh, eurasiatico più che altro, perché appunto abbiamo visto come anche popolazioni come quelle native americane oppure siberiane eh, conoscono un uh, sistema cultuale e rituale che è strettamente connesso eh, anche a questi, a questi riti dell'antica paganità europea. Quindi l'idea è che siano veramente molto antichi, risalgono al Paleolitico e siano da inserire, come poi vedremo meglio, in un'ottica sciamanica anche proprio. Eh, Ora, l'orso esce dalla tana il 2 febbraio e guarda il cielo. Se il cielo è, è bianco, senza nuvole, eh, quindi ancora invernale, proprio quel cielo invernale eh, che dà fastidio anche da vedere, eh, l'orso ritorna nella tana per altri 40 giorni, quindi eh, eh, l'arrivo della primavera viene rimandato di 40 giorni. Eh, questa credenza la ritroviamo anche sulle Alpi o sui Pirenei, ehm, e talvolta al posto dell'orso c'è l'uomo selvatico, che è un simbolo equivalente. Ehm, esiste uno studio mo fatto molto bene di, dal compianto Enrico Comba, che, che di partito un paio d'anni fa, eh, sulla connessione tra, funzionale tra l'orso, l'uomo selvatico, il folle, queste entità liminali, diciamo così, tra eh, cultura e natura, tra eh, uomo e, e, natura, appunto natura selvaggia. Eh, in questo senso l'orso si può vedere come l'iniziatore sciamanico, come l'antenato, tant'è vero che ehm, nelle, negli idiomi finnici, sami e via dicendo, ehm, quindi dell'area ehm, scandinava appunto, e poi anche eurasiatica eh, e poi anche in America, nella zona subaltica, eh, l'orso viene denominato nonno, quindi ha questa valenza di antenato mitico, no? eh, che appunto funge da iniziatore alle confraternite maschili, eh, confraternite maschili segrete come quella dei lupercali. Ora, anche sul, sui lupercali bisogna dire due parole subito, secondo me, eh, in questa ottica di Mannerbund, cioè di confraternite maschili. Eh, si pensa che i Lupercali derivano dai sacerdoti di Apollo Sorano, eh, che era una divinità pre-romana, pre-latina, di, di area eh, etrusca, sabina e, eh, e, eh, e sannita, osco-sannita. ed era adorato sul monte Soratte. Ora, questa, questo tipo di Apollo Octonio infero è strettamente connesso all'Apollo Licius, oppure o il liceo tradotto in italiano, c'è l'Apollo che è al tempo stesso lupo e luce, quindi divinità sia della luce che divinità lupina, quindi connessa eh, al mondo infero, eh, al mondo oracolare anche, e, e, al mondo dei defunti, appunto, come poi vedremo nella grotta del Lupercal, che è questa grotta da cui parte la processione dei Lupercali. Questo è molto importante da sottolineare, innanzitutto perché eh, dimostra che la visione ger germanistica di un Apollo esclusivamente eh, luminoso, eh, razionale, fondato sul logos, diciamo così, eh, non trova un riscontro effettivo nell'antichità europea, dove invece Apollo era anche connesso a questi rituali inferi di incubazio che sono molto importanti a Imbolc in questo periodo dell'anno di purificazione perché appunto eh, l'iniziato imitando l'orso, quindi in, eh, in, questo stato di letargo mistico, diciamo così, può accedere alle visioni. Ed mi senti, Michele? Sto ascoltando forte e chiaro, si è solo okay, abbassata no, la luce. Ok, si è staccato il cavo della luce, pensavo fosse andata via la luce. Aspetta un attimo. Sono le entità delle società segrete <laughs> ecco. che vogliono tapparti la bocca. <laughs> allora, e su questo argomento dobbiamo connetterci a mh, mm, proprio due parole, bisogna dire, su un personaggio mitico che si chiama Zalmoxis, Zalmoxis è una divinità, diciamo proprio due parole, una divinità dei, dei, dei Geti, che è una tribù dei, della Tracia, dell'antica Tracia. Ehm, questi credevano che Zalmoxis fosse una sorta di semidio che appunto mh, era andato sottoterra a compiere questo incubazio ed era stato sottoterra per tre anni. Eh, al quarto anno ritornato in superficie aveva dimostrato a tutti che la, la resurrezione fosse possibile. Eh, è molto interessante questo argomento perché Mircea Eliade lo connette appunto eh, a, tutta, a, tutta, quella tradizione di Mannerbund, di confraternite maschili segrete, che appunto eh, fondavano il loro rituale individuale sull'incubazio, su questa pratica di imitazione letargica dell'orso, no? eh, e come abbiamo già anticipato rituali di questo tipo esistono anche o esistevano anche nell'area eh, amerindia subartica dove gli irochesi, i Quachiutl, queste popolazioni eh, amerindi appunto eh, avevano dei rituali identici eh, in cui gli iniziati, gli adepti imitavano in questo rituale di incubazio il cosiddetto dio cannibale, quindi anche qua c'era un'accezione cannibalica, eh, licantropica in qualche modo, eh, del dio che andavano a imitare con questa sorta di incubazio e, e vediamo che l'Apollo Sorano del, dei, dei, Sanniti è molto simile a questa concezione c'è l'idea comunque che il dio sia una sorta di, di sovrano terribile diciamo così, che tuttavia accoglie nel suo al di là, nel suo oltremondo questi adepti che appunto tramite la pratica dell'incubazio riescono ad accedere a eh, al mondo degli spiriti e dei morti, che è lo stesso. E diciamo anche due parole sul, sulla, sulla, nascita appunto della celebrazione dei Lupercali. Eh, nasce appunto in epoca preromana e eh, la processione prende appunto inizio da questa grotta, il Lupercal, che è una grotta sacra fauno all'interno di un bosco sacra fauno, quindi vediamo una dimensione eh, selvaggia, no? che possiamo connettere appunto al, alla dimensione panica della Grecia, cioè del dio Pan. Eh, questo è molto importante perché vediamo come eh, anticamente questa festa eh, fosse ehm, connessa a divinità di questo tipo, divinità eh, non tanto agresti, agrarie, quindi che avevano a che fare con eh, l'allevamento o, le, o, la cultura appunto delle, eh, dei cereali, ma invece con qualcosa di più selvaggio, di, più, di ancora precedente, cioè di quella fase in cui non c'era eh, ancora la, la, cultura e forse non c'era nemmeno l'allevamento, ma quindi troviamo una fase ancora precedente, una fase quasi che, che si perde nelle nebbie del mito. Quando noi sentiamo nominare tutte queste divinità come Faunus, come Silvano, si tratta di un'epoca pre-romana, pre-latina, eh, che va veramente tanto indietro. Appunto abbiamo citato l'opinione di studiosi come Benozzo e Alinei, eh, secondo i quali queste ritualità eh, si possono far risalire addirittura al paleolitico. Quindi qua si parla non tanto di una cultura indoeuropea stricto senso, ma addirittura pre-indoeuropea, in cui che poi le, le popolazioni indoeuropee storiche come eh, latini, romani e celti hanno inserito in una, in una, nel loro calendario sacro poi però prendendole da una celebrazione molto più antica. Certo, quindi adesso andrei però a parlare nello specifico dei Lupercalia, <laughs> altrimenti finisce la nostra puntata, li abbiamo annunciati, ci abbiamo girato attorno per quasi mezz'ora e non ne abbiamo parlato, anche se io devierei completamente se non fosse che non possiamo farlo perché mi vengono in mente il carnevale, le feste di eh, carnevale. Eh sì, assolutamente. Anche, anche, anche il discorso... La faccia selvaggia, Bravo. Arlecchino, Bravo, sì, eh, sì, quindi sì. collegamenti Ma... con Dante, con i diavoli, con i testi di demonologia. Andremo avanti fino alle 5 di domani mattina. Ma anche il discorso che abbiamo già iniziato sull'orso come eh, iniziatore mitico e antenato mitico, poi si riconnette a tutte quelle celebrazioni carnevalesche che appunto vedono nel, nell'orso, nell'uomo selvatico o nell'uomo cervo, tutti questi equivalenti, eh, quella, mh, quella, divinità, quella persona mitica che deve essere sacrificata per eh, far nascere la primavera dalla morte dell'inverno. Quindi questo mh, sacrificio del carnevale o della Giobia, Giobiana, cioè la vecchia che viene bruciata eh, sul rogo in area padana eh, a, fine, a, fine, gennaio, eh, questa Giobia Giobiana è in realtà un'epiclesi eh, della già menzionata Diana Artemide nella sua funzione di vecchia invernale, di befana invernale. Eh, quindi assolutamente sì, c'è questa struttura rituale carnevalesca fondata sull'uccisione dello spirito del carnevale eh, che deriva tra l'altro anche da una festa romana che avveniva appunto il, il 14 febbraio, il che vuol dire il giorno prima dei Lupercali, che è la cosiddetta cacciata di eh, Mamurio. Mamurio era una sorta di doppio di Marte, eh, però non un Marte guerresco, più un Marte agreste, che ha a che fare anche con la difesa dei confini dei campi coltivati, come Terminus. Questo Mamurio vetusto veniva eh, sacrificato ritualmente, ovviamente eh, in un'ottica mitica, rituale, eh, simbolica, e, e poi ehm, veniva pianto, veniva pianto appunto dal, soprattutto dalle donne, ecco, eh, che è poi è una cosa che, che noi ritroviamo anche poi nella cultura cristiana, appunto influenzata da queste lamentazioni pagane, che appunto tu hai citato giustamente le feste di Dioniso precedentemente, e anche lì c'era questo elemento di, di pianti rituali, di lamentazioni funerarie rituali. Ehm, ora, questo Mamuro è importante, questa celebrazione, innanzitutto perché, come abbiamo detto, anticipa eh, la morte del carnevale, il sacrificio del carnevale da cui nascerà poi la primavera, ma poi è anche importante perché in ambito celtico eh, si va a, um, eh, a, sovrapporre a delle festività connesse al dio Lug, che è il dio appunto della luce, di cui appunto Brigitte Belisama e paredra. Eh, e anche Lug viene, la, la morte di Lug viene pianta esattamente poi come avviene nei paesi nordici in Scandinavia con Balder, c'è questa eh, idea del dio primaverile che in qualche modo muore e, e, e accede agli inferi dove anche qui come Proserpina se vogliamo eh, dove viene appunto trattenuto fino al Ragnarok in questo caso Balder, cioè fino a, a che eh, il, non ritorni l'età dell'oro praticamente che viene vista come una specie di primavera cosmica. Ecco, questo è un altro argomento interessantissimo che potremmo menzionare brevemente alla fine della nostra discussione se vuoi, che si può anche connettere alla quarta eglo egloga virgiliana dove viene nominata tra l'altro Lucina, la dea Lucina come paredra di Apollo, divinità della luce che porterà la primavera cosmica alla fine del, del grande anno cosmico e Lucina appunto è un'epiclesi di Diana che abbiamo già menzionato come dea del, dei parti e dea appunto dei passaggi, dei passaggi dall'inverno alla primavera ma anche nei passaggi cosmici proprio, quindi eh, in un'ottica porfiriana quei passaggi, quei portali che, lega, che, che fanno, andare, fanno giungere l'anima all'altro mondo e poi in un'ottica di metempsicosi ancora nel nostro mondo. Quindi questo è un altro punto secondo me importante che però non vorrei... Non vorrei eh... eh. Diciamo che stai creando un effetto lavatrice in questo momento. <laughs> per le, eh, gli inesperti come me della materia hai tirato, sei arrivato a Porfirio è, eh, diciamolo nel caso non lo abbiate letto, si stava riferendo all'antro delle Ninfe. All'antro delle Ninfe, certamente, ma perché proprio simbolicamente eh, l'antro delle Ninfe come simbolo, come simbolo del grembo, quindi della grotta cosmica, è connesso a Imbolc, perché Imbolc appunto è il, il rigonfiamento eh, che è un simbolo della primavera, veicola appunto la pienezza primaverile, però c'è anche l'idea che comunque questa pienezza, questi frutti primaverili siano sotto la neve invernale e aspettino di venire fuori. Quindi c'è anche un'idea, se vogliamo, un po' escatologica della questione che secondo me la quadriloga virgiliana poi tocca in alcuni punti. Eh, però sui Lupercali, mh, mm, visto che mi hai chiesto di dire qualcosa di più sui Lupercali, eh, cerchiamo un po' di analizzare la ritualità stretta della festa. Eh, mm, I Lupercali praticamente, i, i, Luperci praticamente, Luperci vuol dire Lupacchiotti, che erano questi eh, sacerdoti di Apollo Sorano, no? gli Irpi Sorani, questo, questa confraternita segreta maschile eh, dell'antica Roma, ma anche precedente abbiamo visto, eh, che si possono mettere in relazione appunto con i sacerdoti di Apollo Licheos, dell'Apollo Lupo, della Licia. Eh, erano considerati quindi delle emanazioni dell'Apollo Lupino, quindi dell'Apollo Terribile, terrifico, e quindi legato all'inverno e anche agli inferi in qualche modo, ai defunti. Eh, questi luperci impersonavano appunto in qualche modo questi demoni del, al tempo stesso de, spiriti dei morti e spiriti della vegetazione, sono strettamente connessi anche in ambito celtico, no? nella dottrina delle, dei feris, degli elfi e via dicendo. Ehm, sacrificavano que questi luperci, questi sacerdoti lupi, erano, eh, si, si, vestivano con delle pelli di capra sacrificata, appunto ritualmente a metà mese, appunto il 15 febbraio, eh, le pelli di queste capre sacrificate ritualmente venivano tagliate a striscette e con queste striscette venivano poi fatte delle corregge con cui eh, i luperci appunto frustavano eh, le, le, donne, le, soprattutto le donne giovani che trovavano in giro per, per le strade. Eh, ora, questo è molto importante da sottolineare perché noi ritroviamo la stessa ritualità poi eh, in ambito alpino per quanto riguarda la celebrazione del processore dei Krampus, ehm, che è appunto di ambito non, non latino, ma appunto eh, di ambito mito europeo, diciamo. Eh, il simbolismo è il medesimo, solo che la festa dei Krampus viene, viene celebrata il 6 dicembre, quindi prima della crisi sostiziale e invece quella dei luperci alla fine della crisi invernale, quindi eh, appena prima che inizi la primavera. Però comunque il simbolismo è lo stesso e si va eh, a intrecciare con tutte quelle tradizioni anche amerindie, tra l'altro, che abbiamo visto degli irochesi, eh, che Mierceliade chiama il complesso cultuale del visitatore, secondo il quale appunto alla fine dell'anno e all'inizio, prima che inizi la primavera, ehm, questa stagione viene vista come una stagione pericolosa perché appunto si aprono le porte tra il nostro mondo e quello dei defunti e degli spiriti anche maligni volendo, che possono anche in incidere negativamente sul raccolto e sulla fecondità degli armenti. Quindi vediamo che eh, c'è un collegamento molto stretto tra l'iniziazione personale, individuale e però anche eh, l'aspetto collettivo del, del bestiame, de, del, della coltivazione dei campi vi dicendo, sono tutti degli aspetti connessi perché si pensava che gli spiriti dei defunti, che al tempo stesso, mh, eh, nel senso di lemuri, no? eh, erano appunto quegli spiriti dei defunti cosiddetti malevoli perché non riuscivano a lasciare il nostro piano eh, dimensionale, quindi anche dopo la morte rimanevano eh, sotto forma di larve, ecco diciamo così eh, e appunto si trasformavano poi in, eh, in, demoni maligni che potevano incidere negativamente sul raccolto. Quindi c'è anche da sottolineare come i luperci tra le varie eh, tra i vari simbolismi c'è anche questo di un'orda terrifica che tu hai nominato appunto l'exercitus eh, feralis, cioè questo, questa processione selvaggia dei morti che appunto eh, troviamo in tutta Europa come conduttore Odino, come conduttore eh, il cacciatore Erne oppure Carlo V, insomma Arlecchino, poi nominato anche tu, eh, e quindi vengono visti come una sorta di schiera funesta, no? di spiriti dei morti che però sono anche gli spiriti della vegetazione e anche in qualche modo degli spiriti dei venti come i Marut del, del Rig Veda che sono eh, il seguito furioso di Rudra no? che è questa eh, versione di Shiva eh, in qualità di dio dei venti appunto molto simile alla concezione della caccia selvaggia appunto europea guidata da personaggi come Odino, eh, connessi appunto a questa figura che Dumezil eh, chiama il, il, sovrano terribile, no? appunto, che noi possiamo vedere anche l'Apollo Sorano, eh, de, adorato, de, venerato dagli irpi sorani, eh, è uno di questi tipi di, di sovrano terribile, ecco, se vogliamo. Bene, io direi che abbiamo due strade siamo davanti a un bivio. In realtà mi piace di più l'immagine del trivio con un'erma di Hermes, ma al di là di questa eh, immagine... Eh, l'immagine del bivio è pitagorica, è la, la Epsilon, <laughs> la epsilon. No? È, è, il ramo di dischio. O proseguiamo all'infinito o ci avviamo verso la conclusione. Allora, per rispetto ai nostri amici e alla tabella di marcia, perché abbiamo fatto un po' di pasticci, adesso dovrò andare a capire come poi eh, gestirli, ho eh, l'obbligo di eh, dirti, ovviamente torni da noi. Certamente, ma noi ci conosciamo ormai da tempo, eh, quindi è un piacere per me essere vostro. Argomenti da condividere con i nostri amici. Tra le altre cose, lo inviteremo per l'uscita del secondo albo di Axis Mundi questo inverno, ma tu un piccolo segreto in anteprima, fammi fare, eh, non mi viene il nome, ma immaginate qualcuna rifatta della televisione che fa dei programmi di pomeriggio per casalinghe, fammi fare uno scoop di cosa tratterà il primo libro? Ah no, <laughs> ah, questo, è ancora un segreto, lo annuncerò tra due no, settimane, esatto, lo annuncerò appunto il 14 febbraio. Ma in linea di massima, eh, sarà una storia allora, d'amore? Sì. Eh, scusami, sarà? Sarà una storia d'amore? No, <laughs> assolutamente. Horror? Sarà, no, sarà un, un saggio di storia delle religioni pura, no? quindi argomenti strettamente connessi eh, come tipologia, diciamo così, a quelli di stasera. Eh, posso anticipare che sarà incentrato soprattutto sulla tradizione greca e anche sulla tradizione celtica soprattutto eh, e posso anche anticipare che argomenti che abbiamo trattato stasera come quello di Zalmoxis, di Apollo Sorano, eh, dell'incubazio verranno trattati in questo saggio. Eh, io spero di, che, che avremo l'occasione anche di presentare questo saggio sul tuo canale, che per me, come detto, è sempre un piacere essere ospite tuo. Eh, a tutti gli interessati, come detto, annuncerò il titolo del, del, libro e di che si tratta nelle prossime settimane su tutti i canali di Axis Mundi e sui miei canali personali. Quindi chi è interessato può trovare informazioni appunto tra qualche settimana sui miei canali. Vedete in uh, so, sovravisione axismundi.blog. Eh, Io vi ringrazio per la compagnia. La settimana prossima avremo come ospite Iole De Simone per parlare di Cabala e alchimia, quindi cambiamo completamente argomento pur restando nel nostro argomento. Se i nostri video ti piacciono ti invitiamo a iscriverti al canale e cliccare sulla campanella. Se invece vuoi approfondire ti invitiamo a iscriverti su Patreon a Lexicon Symbolorum per supportarci e ricevere ogni settimana una dispensa. E chissà che Marco prima o poi ci doni 4-5 pagine della sua conoscenza per una dispensa sul lexicon simbolorum. Direi che per oggi pomeriggio è tutto. Grazie e a presto. Ciao, Ciao ragazzi.